Dobrodošli, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zu Gast habe ich TK und Mehmet. Und zusammen gucken wir uns heute Katharina Grujic an mit dem Lied Tucha. Und sie ist eine serbische Sängerin und ich habe sie schon in Düsseldorf live gesehen und in Beograd beim Music Week Festival. Und ja, da war sie Hammer. Ich mhm. liebe ihre Lieder und wir haben jetzt zusammen schon mal eine Reaction gemacht. Ja, haben wir. Und das war mega geil. Also mega. wirklich eine sehr sehr talentiert. Genau, und Mehmet wird das jetzt zum ersten Mal angucken. So sieht's aus. Äh, die Balkansängerin Katharina Grujic. Lasst uns anfangen. Bin sehr gespannt. Bin schon gespannt. Ich, ich fand ihr letzten Song schon richtig geil. Da ist sie. Ja. Wahrscheinlich einen reichen Freund oder reichen. Oh. Sie ist also nicht sagen, aber der Style ist so richtig geil gemacht. Tuda. Okay, fängt schon so Balkan-mäßig an. Police. Oh. Uh. Hey. Oh, der Hut ist krass, oh mein Gott, diese. <laughs> ja, ja, auf den Hut achten, ne? Aber dieser Outfit allgemein, ja. ne? Style. Halt wirklich ein sehr, schaut richtig, ein sehr, sehr teures Model. Designer. So mit typischen Balkan-Instrumenten. Ja. Ja, den zu mitsingen. Aber ich finde das schade, dass sie das nicht auf Englisch da unter ja. Ja. Police. Ist die eigene Parfümmarke oder? Nein, aber ich glaube, das ist gar nicht. Schreibt es gerne in den Kommentaren, wenn ihr mehr wisst. Äh, ist schon fast wie Werbung, ne? Ja, also wäre schon sehr offensichtlich. Hey, hey, hey. Ich glaube, der Mann hat keine Lust auf sie. Nee. sie ist also emo Ach, ah ja, auf Deutsch soll es wohl jemand anderes heißen. Ja. Dieses Tuche. Ja. Vielleicht gibt es halt jemand anderen. Mhm. Maschallah. Oh. Ja, okay, wir haben schon zwei. Wein oh. oh mein Gott. Okay, so glaube ich wirklich immer anders. Wenn er schon zwei Weingläser und so und sie schon so angezogen ist, so. Aber da ist immer selber schuld, ne? Wenn der nicht aus dem Arsch rauskommt. Ja. Das ist schön, der Kopfbedeckung. Ja, das ist echt schön. Hat sie, sie hat, sie ist oberkörperfrei. Oder vielleicht macht sie sich ja so schön für ihn, aber der ignoriert sie einfach so. Könnte auch sein. Okay. Sie hat auch eine wahnsinnige Stimme. Ja jetzt. Süßsitze. Ne? Bin ich der Einzige, dem es aufgefallen ist, dass, dass der Wokam frei ist? Echt? Ja. Wo? Das siehst du doch. Ja. Oh mein Gott. Wer <laughs> hat FSK 18. Ey. Sie doch immer zu diesen Wandgemälden. Ja. Und also, Spiegel immer, ne? Ja. Aber die Location ist schön und gewählt, die mhm. so hat Sollte. Klasse. Ja, ich glaube, sehr in einem Schloss. Aber ich glaube, dieses Hut wird auch nicht jedem stehen, so, ne? Ja, ne? Nee, das kann man nicht, jeder nicht jeden, nee. Aber sieht echt gut aus an ihr. Ja. Passt auch perfekt zu ihr, zum Outfit. Weil ihr passt. Jetzt habe ich mich schon wieder zum zweiten Mal verliebt. <laughs> Ey, das ist eine Wahnsinnsfrau. Frau. Ja, selbe Frau. Sehr schön. Dobro. Das war Katharina Gruitsch. Wie fandest du mit sie? Also ich fand das ganz gut, kann man auf jeden Fall hören. Ne? Also ja. auch so Balkan, richtig. Balkanmusik. Ah. Und das jetzt auch nicht so slow, sondern so. Ja, hat doch ja, das richtig gemacht. Abdancen und. Zum Dancen. So, ja. Aber wie hübsch sie ist, ne? Die ist mega hübsch, ey. Junge, <laughs> die ist Hammer. <laughs> Deswegen gucken wir das auch. <laughs> nee, also ich, ich, ich liebe ihr letztes ja. Album, ihr Songs und so. Ich, also ich feiere sie richtig sehr. Deswegen mm. wollte ich euch, euch das Video zeigen und mit euch zu reagieren. we, we are in love right now. we are in love. Ja. So, äh, wollte ich noch was sagen? Ja, liebe Grüße an Katharina. Ja. so, äh, Wir lieben dich. Wir sind deine größten Fans. Falls ihr die Reaktion jetzt genossen habt, lasst bitte ein Like da, mhm. abonniert und kommentiert gerne weitere Vorschläge. Und guckt doch gerne mal bei Mehmet und TK vorbei. Right. Und dann sagen wir Tschüss. Die Links findet ihr unten. Ja, mhm. und, genau. und falls ihr irgendwas ergänzen möchtet, wie ihr das Video fandet, dann schreibt das ruhig in die Kommentare. Genau, dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Video.